nada. пипетка на столе. Вот пипетку сейчас берут, вот пипетку сейчас берут. А пипетка, помогите, убежаю, ай-яй-яй. И нашу не поверните, эй, хозяйка, улетай. У меня. А пипетки кавалка.

I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. Each and every customer on my team.

you. Ah, ah. Пошел ты. Прошел там. Ты был, а, ты придурок. Ты пахали там, идиоты. Что так нельзя? Придурок, ты помог, ты дам, ты заткнешь. Не понимаешь? Придурок. А сейчас все точно. Бесплатно, да. меня не понимать. Правда? На тебя. Интересно, блядь. Хороший еще. Я подал делать, это делать, о. Я тебе сейчас... Возьму, досит, господина. Ладно, это не надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, що то блемного і ніфіга не понятно. Até plano. É ah. улыбнись Смайл, смайл, смайл, какашка, улыбнись Дебил, урод, нарежу рада Я буду дома моя Смайл, смайл, смайл, какашка, улыбнись

Вот выходит полицейский. Сдавайся! Нет! Сапелька сначала бутонит а полицейского. Эй, отстань! Yeah.

Следи за моим скажи мне, где мои тапки? Алиса, Mastodon.com